Hola a tothom, em dic Sol i sóc hondurenya. Abans de tot, em declaro total i irremeiablement enamorada de Barcelona. Avui m'agradaria explicar-vos per què m'agrada Barcelona. Barcelona és per a mi una ciutat plena de possibilitats, molt segura i oberta a tots els que vulguin integrar-se a una societat amb molta riquesa cultural. Penso que el millor de Barcelona és la seva gent, que d'alguna manera ens ofereix una mà amiga per millorar la nostra vida i, per què no, la de la nostra família. Aprofito l'espai per animar la gent a aprendre català, a més que és un idioma increïblement preciós, ens dona la possibilitat d'evolucionar i tenir moltes i millors oportunitats. Gràcies.